Eh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, la tierra de mexicanos, loco. Bienvenidos a la tierra, ya sabes que no hay tregua. Prendido como un AK directito pa' la guerra. Escúchame y observa, estoy fuera del planeta. Siempre con la gente que se me respeta. Ando controlando todo el fin. Ayer ya ves a vez que me puse bien pinche alucin. Le doy la mano al amigo, muy bien reconocido, te lo digo ya sabes que ando loco y modo serio, rompiéndola en serio. Me salgo del promedio sin un criterio. Sabes que yo siempre ando en claro y hoy venimos haciendo disparos. Que suene el rap, que suene el flow, el sazón, ya sabes de la Tampico. Sí, señor, tengo todo el porte que pasa. Que se fueron pa' su casa. Saludos para toda la gente, rompiendo la base como un delito le meto bien machín. Sabes que ando bien alucin, bien asteriado. Ya sabes que otra vez lo dije, sí, sí. Y vámonos rompiendo toda la tanta tarima. Cuidado que este flow ya se avecina. Una tormenta y bien violenta. Y recorriendo todo el piso la planeta Rimando sin corte, sabes que traigo el porte Con mi cámara Luis ya sabes que no hay enfoque Y sácame ese churrote Me voy a poner un loquero de aquí hasta la noche Ya sabes bien lo que te digo mi amigo Paisano mexicano con frijoles mi vivido Y de la tierra donde están los más bandidos En los callejones salen los vatos con sus filos Dado que ando recio y modo serio Sabes que siempre la parto y siempre siempre voy para el promedio Saque número 10, sabes que ando con mi gente Rifando otra vez que suena en el continente Rifo, ya sabes que ando erizo Bien loco, bien macizo Representando México, sí señor que se hizo Gracias a Dios me se dio este flow bien cabrón, sí señor, vámonos, ja ya sabes bien lo que te digo, mi amigo Paisano mexicano con frijoles he vivido Y de la tierra donde están los más bandidos En los callejones salen los vatos con sus filos Con su fil, con su filo no pasa nada. Es el John del Ángel Pasé como un delincuente. No pasa nada, me dice la gente. Todo el día cantando bien caliente. El sol está que arde. papeo ya sabes que son las 3 de la tarde.